Никита, ты смотришь дверь? Да, да. На 90 уйду. Босс нет. Нет. 10 секунд. Блять, вот кава. Бля, все. Оу май. Сейф, сейф, ёбаный сейф. Хорош. <laughs> Хорош. Нихуя она нагнулась там, блин.